Hola amigos, que en estas fechas navideñas la magia sea tu mejor traje, tu sonrisa, el mejor regalo, tus ojos, el mejor destino y tu felicidad. Tu felicidad es mi mejor deseo. ¡Feliz Navidad!